熊も今日はね実はね特別な日でなんとお友達が遊びに来てくれてますえー、え誰だと思う熊も誰だと思ううん誰が遊びに来たと思うあーわからんかわからんか <laughs> ちょっとわからんあそうどこにいるのかなどこにいるのかなうん をりこなしてくださっておりますさあそういえばアカデミカさんあんよあんよがねあんよがよいしょアカデミカよかったよかったはいということでクレーパが遊びに来てきました拍手ありがとうございますじゃあですねちょっとお姉さんの方にちょっとクールッパのご説明ご挨拶などしていただきたいと思いますお願いします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 あふかふかお腹が <laughs> そうですね先ほどご説明あったようにね久留米久ル米のね美味しい食べ物食べ過ぎてこうなってしまったと言ってたんですけど今日はもう同じやけんね頭ねお腹見てごらんあんま変わらんけんえ違う僕はスリム <laughs> 一周だけねそうしたらねそうしたら一周だけスリムなだけだからねね 熊本もですね熊本の食べ物を食べ過ぎたのでちょっとこんなにメタボ体験になってしまってるんですけどそこはねちょっと2人とも似てるんじゃないかなって思いますでクルッパクルッパのお名前ってちょっとお聞きしたのが久留米をパッと明るくしたいという意味合いとか久留米来てほしいという意味合いがあるってそうですね、はい、はい、聞きしましたね素晴らしいお名前だと思います 頭の上にはお皿がね乗ってますけどこれやっぱカッパさんだからってことですかね乾きやすいのでお水とかあお水をね植物のようにねお水を定期的にしたいな何何何何うあドキドキお姉さんが綺麗でドキドキいやいやどっち見てるのクルッパ見てよじゃあお姉さんが綺麗で可愛いからって ドキドキせんでよかねえかわいいっていやクルッパもかわいいでしょうかほら <laughs> ちょっとちょっとなんでよクルッパのクかわいいでしょもうクルッパお姉さんと組めていやいやクルッパ捨てられたよ捨てられたよ捨てられたこと同士あい、ルッほらク やっぱほらヘルパーお姉さんがいいんだってお姉さんもヘルパーがいいんだってああブロークンハートですね失念しちゃいましたけども残念まあねお姉さんはグループーがねよかってほらでもほらそんなくまモンにはほらお姉さんおるよさあどんと来いどんと来いはあじゃねすごいため息なちょっとちょっとちょっとちょっと ちょっとお姉さんがいつでもそばにいるでしょあお友達ごめんねごめんねちょっと危ないけんね踏んじゃうとね危ないけんねさあなになになにあポンポンであ仲良くしてくれるとなんか諦めてないいろいろいろいろ <laughs> 大きなため息ついてますけどいやそんなことないけどねクルパもねほっぺ熊本と同じほっぺがついてるんですねねかわいいあと後ろ後ろ姿ちょっと見ほら して甲羅ですかこれは甲羅ですあカッパカッパさんって甲羅あるんですかへえー、そうなんだね、だからお皿叩かないお皿お皿た、乾いたらね弱火気しようん、定期的にお水をあげるんだってうんよしよししてあげてうんよしよししてあげるいやお姉さんよしよしし クルパ、うん、ちょっと疲れてるその摩擦でね乾いてしまうからねやめなさいそれは、うん、まあまあまあまあ熊本なんかクルパに質問とかない聞いてみたいこととかせっかくね遊びに来てくれてるけどうんクル,、うん、クルパあ今日は津山で泳いできたのかと聞いておりますうん <laughs> 泳いできましたあ泳いできましたね <laughs> 泳いできたんだけどあらびっくりね結構な遠回りになるけど <laughs> うんうんうんえ海冷たかったでしょう。浅いと泳いでるんだなるほどうんすごいねさすがパンパさんだねえー、でもお手手ねちょっと長いからね泳ぎやすそうですねあうんうん僕のお手手僕のお手手より長いんじゃないかな 競ってますけど競ってますけどいややっぱりね若干いやいやいやしないでずるしない若干クレッパの方が長いからああ何をしとるんだ君は何をしとるのちょっと自分で起き上がれんと自分で起き上がれクレッパが心配してくれてるよクレッパが心配してくれてるよクレッパほらああ何をしとるのかね ああ、俺大丈夫大丈夫かいほら、クリッパ心配してるよ。えー、えー、えー、えー、お姉さんに行くよね。お姉さんに行くよね。そうだよね。あの、こっちに来いよ。こっちに来てよ。こっちに来なさいよ。クリッパのお姉さんだから。ちょっと、車リ取られよるよ、お姉さん。お姉さん取られよるよ。あ、あ、ダメだって。 ダメねそれはそれはダメだってほら車の許可を取らんといかんってくまもえそっちに行けじゃないどうぞどうぞだどうぞどうぞじゃあ車こっちに来る <laughs> あ微妙な反応微妙な嫌なの嫌なの嫌じゃない嫌じゃない車あ車車車車車車じゃないでしょあなた 何よ今さら何よ何よやっぱり私じゃないといけないのああやっぱりねなんかねそうだねるね車には車のお姉さんいるからね熊本にはお姉さん今なんかした仙台にあそうじゃあね仲直りということで <laughs> 今日はですねこうしてくるっぱ来ていただいているのでこの後熊本体操をお届けするんですがくるっぱもこれ一緒に熊本体操踊ってくれるかな おえもしかして練習してきたえ練習してきたのきましたおすごいえじゃあなんかあの今問題と出てくる講義してみてくれるかなうんせーの <laughs> えー、せーのよいしょ <laughs> えー、くまも何のポーズかわかるはてはてあ分かったあ何のポーズだろううん 赤い感じが。うんうんうん、長いのにね長いのにねお手に三角だからね三角 <laughs> お友達も頭の上で三角作ってくださいねこれ熊本城のー図ですのでそうですじゃクルッパもねちょっと練習してきたということなので期待して見てみたいと思いますお姉さんはちなみに踊りますかお姉さん踊らないお姉さん踊らないなんで <laughs> あくまモンが うん、僕の真似して踊ってほしかもと言うとりますけど頑張りますあ頑張りますよっしゃじゃあ、ね、みんなで熊本体操を踊りたいと思いますじゃあお友達もねよかったら手拍子のご協力もしくは一緒にねあの手だけでいいので踊ってもらえたらと思いますじゃあそれでは2人とも行ってもよかですかはーいはいそれでは参りたいと思います熊本体操ミュージックスタートまずは熊本 うんうんどれぐらい練習したのかな3日間あ3日間3日間待って3日でねマスターできるってすごいねくまもあすごかったってありがとうねええー、ぜひねくまもも来るのにね遊びに行って昼間にまた会えたらいいなと思いますはい <laughs> 最後に記念記念撮影をしたい